The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever hello again. Everyone नमस्कार दिस इज डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन तो दोस्तों आज बात करते हैं स्टमक फ्लू के बारे में जी हाँ हमने फ्लू या कोल्ड नाक वाली अ, बीमारी या साइनसिस की बीमारी के साथ ज़्यादा लिंक करी है लेकिन स्टमक में भी आपके फ्लू हो सकता है पेट में फ्लू होना यानी वायरस के वजह से पेट खराब होने के चांसेस होते हैं इवन कोरोना के वायरस के वजह से भी पेट खराब हो सकता है no what is this this is called medical भाषा में वायरल गैस्ट्रो इसका मतलब इंटेस्टाइन में आपके इन्फेक्शन हो रहा है जिसके वजह से या तो आपको वॉटरी डायरिया होगा पेट में क्रैम्प्स होंगे नौशिया वॉमिटिंग होगा या कभी कभी फीवर भी हो सकता है ज़्यादातर इसको हम ऑब्वियस ऑब्वियसली ये वायरस के वजह से हो रहा है वायरस आपके अंदर आ रहा है किसी और इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से और वो जो आपके खांसी करके या उनके जो वायरस है वो आपके पेट में चला गया या आपने कुछ ऐसा कंटेमिनेटेड फूड खा लिया वायरस फूड पे लगा था आपने वो खा लिया वो पेट में गया वायरस पेट में इन्फेक्ट कर गया या पानी में वायरस है पानी से चला गया ये पॉसिबल है बिल्कुल कॉमन है बहुत कॉमन है और अगर आप हेल्दी हैं अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं तो बहुत ही बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के बिना किसी साइड इफेक्ट के आप खुद ही रिकवर कर जाएंगे लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं ओल्ड बुजुर्ग हैं या आपकी इम्यून सिस्टम पहले से आपको दिक्कत दे रहा है कोई पुरानी बड़ी बीमारी है आपको तो ऐसे छोटे से वायरल गैस्ट्रो जैसे इन्फेक्शन भी आपको जानलेवा रूप धारण कर सकते हैं वायरस के वजह से ये गैस्ट्रोइंट्राइटिस हो रहा है तो उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट होता नहीं है प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज़ है जो भी आप खाते पीते हैं उसको ध्यान रखिए हैंड वॉशिंग सबसे बड़ा डिफेंस है आपका और अगर आपको वायरस के वजह से किसी प्रकार का स्टमक फ्लू होता है जो obviously it same like influenza right real flu आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक थ्रोट गला लंग्स को अफेक्ट कर सकता है यहाँ पे आपके साइंस पेट वाले होंगे जो हमने आपको बताया कभी कभी इसमें मसल पेन्स भी हो सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा वायरस है इसको एक से से तीन दिन दस दिन भी लग सकते हैं जब आपके अंदर जाएगा उसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा ये दस दिन तक रह सकता है राइट और कई सारे सिम्टम्स जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जैसा होता है इसलिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एंटीबायोटिक लें कि ना लें और अगर जनरली आपको डायरिया एक दो दिन से ज़्यादा रहता है तो बिल्कुल डॉक्टर से बात करना चाहिए और डायरिया के लिए लूज मोशन के लिए हर लूज मोशन के बाद एक गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी और इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल ओ नारियल पानी जैसी चीज़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड छोटे बच्चे हैं इनफैक्ट इन्फेंट हैं तो उनके केस में बुखार को हमेशा ध्यान में रखें 102 से ज़्यादा बुखार होता है बढ़ने ना दें अपने डॉक्टर से बात करें कैसे करना है आ, बच्चा अगर इरिटेबल बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा थका लिथार्जिक है बहुत पेन पेन में है या फिर ब्लड आ रहा है लैटिन में तो या फिर वो बहुत ड्राई नो डिहाइड्रेटेड लग रहा है देन आपको दिक्कत हो सकती है सो so, बच्चे के केस में बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर बात करें सो so, इनमें कौन कौन से वायरसेस हो सकते हैं इसके अंदर नोवो वायरस बहुत कॉमन है बच्चों में वो हो सकता है रोटा वायरस हो सकता है ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में और कई सारे अलग वायरसेस भी होते हैं बट ये दो मेन कारण है बच्चों में जो आपको ध्यान रखने हैं ठीक है उसके और एडल्ट में भी नोवो वायरस बहुत इफेक्ट करता है बच्चों में रोटा वायरस बहुत कॉमन है उसके बाद रिस्क फैक्टर्स किसके हैं बुजुर्ग होंगे स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे यंग चिल्ड्रन होंगे वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है वायरल गैस्ट्रोइंटराइटिस में अगर बीमारी बढ़ती है उसका मेन कारण होता है dehydration severe loss of water electrolyte salts and minerals तो ऐसे केस में पानी फ्लूड्स और जो मैंने बताया ओवर है सबसे बड़ा आपका हथियार है एंटीबायोटिक एनॉल से भी ज़्यादा ज़रूरी है तो एंटीबायोटिक एंटीवायरल्स जो होते हैं वो आपके वायरल इन्फेक्शन उस समय किस वायरस के थ्रू लग रहा है ये आपके डॉक्टर आपको देंगे अगर आप बचना चाहते हैं इससे तो प्रिवेंशन के लिए हाथ हाथ रेगुलर वॉश करें और जनरली रोटा वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है अपने बच्चों को अपने डॉक्टर से बात बात करके आप लगवाएं बच्चों के लिए ही ज़रूरी है बड़ों के लिए नहीं रोटा वायरस के लिए इसके अलावा अपने आ, घर को डिसइंफेक्ट करें रेगुलरली बाहर जाते हैं तो बॉटल्ड वाटर पिए या फिर उबाल के पानी उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं छान के पी सकते हैं राइट आप जब ट्रैवल करते हैं या तो खुद का बहुत पानी ले जाएं इवन आइस क्यूब्स में दिक्कतें हो सकती हैं आइस और कच्चा खाना ना खाएं पका पका गरम गरम खाना खाएं अंडर कुक्ड मीट या फिश बिल्कुल भी नहीं खाना है और अगर गलती से हो जाता है आपको वायरल गैस्ट्रोएंटरलाइटिस और रह जाता है एक दो दिन तक तो अपने डॉक्टर से बात करें कि वो अपने आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्टूल सैंपल देना पड़ता है और आपका bacterial parasite infection rule out करने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है आपको हाइड्रेशन सही रखना है रेस्ट रेस्ट करना है और कुछ ही दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाएगा जनरल रेस्ट से घर पे आप क्या कर सकते हैं आपके स्टमक को सेटल होने दीजिए तो उसके लिए आप ब्लान डाइट लीजिए सॉलिड खाना बंद कर दीजिए कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए और आइस चिप्स या स्मॉल थोड़े छोटे छोटे सिप्स ऑफ वाटर आप ले सकते हैं उससे भी हेल्प मिलती है पेट को आराम मिलता है और धीरे धीरे खाइए अच्छे से चबा के खाइए ब्लांड सा डाइट खाइए और अच्छी इजीली डाइजेस्टेबल खिचड़ी टाइप्स फूड खाइए रेस्ट प्रॉपर लीजिए पानी ज़्यादा पीजिए आपको आराम आएगा और जो दवाइयाँ आप लेते हैं आई दर्द की दवाइयाँ ब्रूफिन एसिडियर पैरासीटामोल उनको ध्यान में ध्यान से रखिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है ब्रूफिन वाली दवाई नहीं लेनी है पैरासीटामोल थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन अगर ज़्यादा दर्द हो ज़्यादा बुखार आए तब राइट बच्चों के केस में अपने डॉक्टर से पूछ के लें कितना डोज लेना है बच्चों को हाइड्रेट रखें बच्चों की नॉर्मल डाइट अपनी जो जो डाइट आपके डॉक्टर ने बता रखी है उम्र के हिसाब से वो देना है कुछ प्रकार के फूड यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जब भी पेट खराब होता है दूध वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए दही दे सकते हो दूध नहीं देना है वो ध्यान में रखिए कुछ टाइम के लिए जब आपके पेट में गैस्ट्रोइंटाइटिस इन्फेक्शन स्टमक इन्फेक्शन होता है तो डेयरी यानी दूध के अंदर जो lac lactose sugar uh, uh, होता है उसको डाइजेस्ट करने वाला जो हार्मोन है लैक्टेज उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इस वजह से आपको दूध जो है पचता नहीं है सो दूध नहीं लें दही लें अगर लेना है तो और आ, uh, बाकी अपने पानी सबसे बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए जिंक अच्छा काम करता है जेड एन डी ड्रॉप्स आते हैं अगर बहुत छोटा बच्चा है वो अपने डॉक्टर से बात करके आप ले सकते हैं so this is all about stomach flu I hope this video help please share this video to everybody so and this is doctor Paramjeet stay connected stay healthy